C'est Timothée de l'association Recyclo, à la l'avenue des Chalands 96 à Lausanne. On a une association qui récupère des vélos abandonnés, on les répare de façon euh, entièrement bénévole et on, les, propose un service de location longue durée tout inclus, avec canal, lumière, possibilité de louer un deuxième vélo pour le week-end et puis euh, l'entretien mécanique. Parfois on a eu des, un VTT tout suspendu, on a quelques vélos de course assez performants et on est assez friand des vélos de course parce que les gens aiment bien tester les vélos de course pour la première fois donc on, on est content d'en récupérer quand on en a. Il y, a. il y a, vraiment des petits, des En fait ce qui est drôle c'est que les vélos qu'on récupère ils viennent de la population donc euh, ils répondent un peu à la diversité des petits, des grands, des performants, des ah, moyens, des confortables et au final les gens qui viennent louer des vélos ont, aussi un peu toutes ces demandes. Ah du coup euh, c'est bien, la plupart du temps on a ce qu'il faut.